Wenda. Hmm. Hata hiyo itaki training. Eh, si ndio? Hii hiyo ingine ni kuna kazi but ukiunda una hiyo hiyo ingine. Eh. Ingine nayo.